С Африки приехал, чтобы быть закомский класс. Вкусно крикознос, эхо кваса, комский пущий газ. Stop.

смотри как нос Лепок Васадовский, дыши глаз А из Африки приехал, чтобы пить закомский глаз Посмотри как нос Лепок Васадовский, дыши глаз Ай, это